n'oteekawo ekigundi ekibikke ng'emikolo gyemity national gundi functions ezikwata ku bazira zikolerwawo n'ebimukwatako byonna n'ebimukwatako byonna antukiyita molesiam mm. molesiam etegeeza mm. nti engatto ze zewayambala nkati engatto yakasirye emundu yakasirye muwabutweriwa yunifoomu yeeriwa weavutheika mumanyi nti mu abaana abato kitammwe bwafa oba bwakolaki ebintu mubiragajjalira nti walibeerawo omusajja abagaga naffe tituuka ku levo nti uniform yakasirya eggwanga uniform ya president museveni gyeyayambala engato zeyayambalanga munsiko olowooza bwebiri naye ngaate walibeerawo nga bwowulira hmm. nti empeta ya queen bagikuza sente bweziti ono omusajja gundi owamanyu bakugamba nti ebirabo bye bebamuwanga wayini biki ajayo natunda paundi obukadde busatu paundi obukadde butaano so these things bikulu nnyo okubizimbirako ono ono gunde lairo odinga yakola molesium nabano bagikola eyagunde eya galanga where you are all these things are collected eyang ejja kubeera mu library ejja kubeera mumbadde muwandiisi wa bitabo ejja kubeera mu pulogulaamu zange zonna zonna zenkola ku mpewo ah, eh, kyoyogera mwami mirundi kituufu kubanga kati ngaffe wano ku metro aluddeko nnyo tuludde naye yes. era nga naawe era twasazeewo netuteekawo ekitabo ekyenjawulo tuyita abantu bonna abalina kye bawandiika ku kasiry eggwanga n'obujulizi bwe bamulinako bajje bawandiikemu n'amannya gaabwe ne gye bava n'essimu kati tulowooza kye twasazeewo nti ekitabo ekyo kinene eh, era kirungi nnyo twakiguze eh. tugenda kisitula tukikwasa aba famire eh, kakati nga tugamba e- mm, e- era nga tugamba nti ba aba famire twagala bakikwate bakiteeke mu kifo ekinaaba kisaliddwawo nti ebintu byakasiry eggwanga bye bamujjukirirako wano webikuumirwa ne bwali bamuzzukulu alijja alisoma kukasirya eggwanga n'ategeera nti e hmm. ono ye musajja gwe boogerako e, hmm. teyakoma kukuba bukubi mumundu hmm. naye n'omuntu wa bulijjo yamukwatako kwekati era abawuliza baffe njagala bagamba nti ojja wano mu budde bwonna bwonna gwe n'owandiika mu kitabo weekiri oba nnyonnyola wandiika bulungi nnyo nga bwekiendagiriro kweri naye ate bw'oba tosobola era twagambye bw'oba tosobola kujja kuba waliwo abali ewala mukubye n'amasimu ne muntegeeza osobola okuwandiika obubaka bwo obwo bwennyini ne gy'obeera ekyalonga kwekiri oba ekitundu n'ennamba yo n'amanyago mu bujjuvu kaakati ffe tujja bukuwandiikira mu kitabo ekyo nga tetulina kye tukyusizaamu n'eki n'ekimu bubeeremu era olunaku olw'okubusoma hey. bujja kusomebwa yes. ate bwonna tujja bukwata tubuweeyo yes. naye njagadde nnyo mwami tamale kyayogera nti kati kuba naffe ekyo kyetwalowooza mm. nti ekitabo ekyo twagala kigende mu kifo ekinaaba kitereddwawo ngaekijjukizo mwe bakuŋŋaanyiza ebikwata ku kasiriwanga kati ngaeri ettaka abo abaana baze ewange bajja ku sande ne balemerawo bekyala bakulu bawala mwabaddemu omulenzi omu batabani b'omwami oli kibanja bwe bamuziise nga bagamba nti nayogedde ne famire famire yakasirye gwanga omukubo nagamba nti kirabika kasiri yabula ku namwandu abaana tebafuna sente naye ekibanja kyenkenyi kimanyi nkede oluzi kigula sente meka you can have a government valua you can loget the ruling from the nearby gundi naye abawala abekyabaleese tiwaliwo omusajja bamuyita yefudde meja katende n'abakubira essimu nti bwemutava ku kibanja tujja bbattanga bumwase kasiri eggwanga simu eyo nagikutte ejja kutuuka newa pulezidenti sebo ojja kwogera eh, bwe mwatta kasiri eggwanga bwe nakikubidde nga nkimanyi kifere kakati bobaagala bakanga abaana bano besente baziggyeyo mm. no isdbofiso katumba wamala abaana abo ndebampa ebbaluwa yabwe njajje mutwalira katumba wamala kuba ye yasigalawo njagala obba buli eddwaga oyo mulaba drago yaleka properties ze mm. naye nyumba ya drago omuntu yagibabbirako mu state house n'abaka wa sente wotere africana ku muntu omukozi wa state house at that time was working in state house connived n'omukazi business man business woman ne babba ennyumba ya drago kubanga bategeera nti kati oyo looya gwe mwabadde prominent nze abaana bange mbaawula abaana bano abasomye abagagga tebajja kulabirira bannaabwe batasomye the most concern e-, e-, now era ekyo okimanyi is not this lawyer the main concern be baana bano abatali bamaama we abato kasiri bezaala nga omukazi ali luddawa these are the most vulnerable ate kyemubalowoozaako mwaddidde n'embwa ne zijja ne ziziika nga abaana bakasiri mubaganye what type of value is this embwa kati n'embwa bwe zifa muzikazi era mututeeke muki mukijjukizokiriso for me thats what im suggesting is dead is dead we are lucky it has not generated controversies as it would be red paper tried what killed kasiri egwanga kati biri byawedde naye abaganda tulina okwa byolumbe tulina emikolo mingi osanga abantu baligenda mukwa byolumbe lwani eh. lwakasirye mm. the matter was gundi tebabaganye buganye gendayo but ataafudde ebola ataafudde ki kalikyo mbagambye olwaleero ti pulezidenti museveni bano bakola namabaani bamamafiira baani utilize them waaliwo omusajja oba omumanyi eyali omuwabuzi wa pulezidenti ku bya kalica senkayi hadison hey, eh, eh. hey. hadison bwe yafa tewaddawo omulala omusawo omuganda mm. yes the president had senkayi as omusawo omuganda because certain things follow culture nti omusajja babagambye it is true naalongo ne saalongo n'abalongo bazikibwa essaawa kumi nabbiri era bavaako n'olufuvu oluva eri ku kofini olusigala eno waggulu disak kiganda kaliri kakati bamuzika ssaawa meka munaana era kyempulira nti bano bakasodiani bakalica bempulira kalica ebaku sente oba kalica mentenio oyo kagondi eyaliyo simanyani gundi omugundi wabwe simanya omwami wani enalongo nandisalongo bali mubuganda era nga bakugamba nti bakananisa akagala nti lwaki mukumubbi okuzaala abalongo omuntu azadde abalongo nga talima bwomutukwatira musiri gwakasooli taba mubbi anonyeza baana eh. Eh. nalongo takwatirwa omububbi <laughs> nalongo emirimu gyonna kalica zabaganda ezikolebwa omusajja nalongo azikola nalongo musanga musiri gwa lumonde abalongo tebazikibwanga mu ttaka babatekanga mubiswa nebabateeka mu miti byebaite ebisuwa byabalongo nga bikwatibwako byaberanga mu miti egyo ye nga balabika abalongo nga tebalabika kakati abalongo okubawemula abalongo babikolebwa emikolo gyamaanyi nnyo naalongo omukulu ne naalongo omuto kati mubeerawo saalongo omuto this is when omusaalongo azina ne nazaalawe nga bali bwereere noli nazina ne mukamwana we nga bali bwereere okumala abalongo because watrite differently kakati olwokuba abalongo babanga ba community nga buli muntu asaba obugagga asaba ki ajja mu kibbo ky'abalongo era abalongosi be babebi bano omulongosi ye bebi hmm. abalongo abaganda bagenda ku nsiko ne baalirira olubugo ne bavaayo kati ekigudde ku lubugo olwo ye mulongo kyebazinga oba osanzeeko nsweera oba salambwa oba ttimba be balongo b'osiba kibaita okusiba abalongo oba wewava eh, abantu kyebawanuzanga nti gundi azaala ttimba eh. Eh. timba emisota nze nagitegeera bebi omusota gwagala nnyo bebi kubanga bebi alina soft omusota guli colod bladed eraba abantu abalima mu byalo baddira bebi ne bamuteeka ku kitooke ne bamuzizika hmm. osanga omusota gumwezinzeeko hmm. kubanga omusota guli colod bladed bwegudda ku mwana ono guwulira ebbugumu hmm. in many cases e, ono nnyina w'omwana agenda okusanga nga omusajja guli mukatanda ka bebi naga naye mulongo namuzadde snakes want babies tebazalibwa nabo zirabish ate bo tebalwana ah, ah. tianagugoba ogukwata omusajja gukuluma ogulinyeeko era n'oyo bebi gumanya okudya akawuwo kaago ekaguteeka mukamwa ka bebi atanamira mannyo guwulira gundi so kakati bwemuba mulima omusota nemugusanga nga gwezinze mu bebi nyina womwana mumutwale nemumugalire nemumulekwa bebi nemumulekawo after warming itself itnkugenda kuba tolina gulwanyisa kutta ojja kuttiramuomwana oba gumulumenyina gwe mugjawo nemumugalira nemuguwa timenakakkana bebi ku lususu lwa bebi kuno guwuliriramu ebbugumu okuba kuwomba so therefore kakati nze ekyakasira eggwanga bwetunaba nga tuddira omanyi so uh, nga tumaliriza ku nsonga eyo kyogamba mubufunze kiri bwe kiti nti abazira bano betulina eh, obuzira bwabwe busigalewo eh, buleme kkoma lwe tubaziise eh, n'ebifo byetubaziise n'ebifo byetubaziiseemu bijja kusigala nga bya bulambuzi omuntu abeere nekifo wekikuumira e ebintu bye byonna ebimukwatako kakati nga bweoyogedde emundu ya geno kasiri eggwanga yandibadde oba emundu yenyini tesobola kuteekebwa netufuna ekifaananyi kyayo ekituufu eyunifoomu ye kugamba ebintu byo byabadde nalaba n'ebintu ebimu bye yakwasa Ah, ah, meya wenakawa eh, eh, e- e- kati e- awards ze eh. ezo zona zandibadde zioyinza nokusanga kasiri abadde ayagala nnyo ebyokuwandiika ebyo oyinza okumusanga ayina ekitabo hmm. written ekyatitali published ebyani abinoonyezaako gonde nze nawuli abagamba nti kasiegwanga okwagala omuziika enkene simanye enkene baayinayo enkambi yaabwe eyafeddemu E, era kituufu nti abe aba adduse nga badduse yasanga banne babasse kituufu nange yakiamba kitegeeza nti yategeeza nti mwenaala e nagenda mu bugenzi naye ansitre yange eri muki mm. kakati if you highlight that ti decided to be buried where we banne beyalekawo nasanga nga babasse naye omukufamily members doubted it ti what made this man to be buried there kumuzikana banne bebattirawo olikukyendakatnyeznaye eh, pulezidenti yokwogera ababuulya naye bano banonyeramu kubiramu kakati akatabo kano kembadde njagalasige ah, ah, tugenda okusoma konnabadde eh, njagala akatabo kano okasomekekali kewatumizanabagambi eh, akejjuba president museveni's visit to juba museveni ni juba hey. hey. Mm. the city of Juba was thrilled up on October 21st 20, 2006 this is the headquarters of the autonomous Southern Sudan regional government before then the president administration they had never hosted a dignitary at presidential level President Yoweri Museveni thus made history when he became the first sitting head of state to make this kind of visit. The trip enabled the president to physically share the grief of Dr. John Garanga's demise with the people who know most how it pains. He officially delivered on behalf of Ugandans a condolence message to the people of Sudan for Garanga's tragic death. The death of a friend and comrade, Dr. Garanga, until then leader of the Sudan People's Liberation Army SPLA, died in a Ugandan presidential jet crash in 2005. He was from visiting President Museveni in Rakitura, Uganda. Upon this tragedy, President Museveni traveled to the town of Yei in southern Sudan to attend the funeral. He, however, never regarded this as an official visit. He did not either formally address the CP SPLA leadership. His entrance into Sudan this time was dramatic. In the skies, his presidential jet, the Gulf Stream emerged in a canopy of four combat helicopters of the modernized Uganda Air Force. As soon as the fleet was sighted, the president of Southern Sudan, also the first vice president of the Khartoum-based Sudani unity government, Salva Kiir, gestured to his army commanders. He wanted confirmation that maximum security was in place. He, together with his cabinet, stepped forward for a clear view of the visitors' plane landing. However, after the presidential jet landed, Museveni was nowhere to be seen. In the sky, four other aircraft remained hovering. A weird Kiri exchanged whispers with his lieutenants. Soon another copter roared onto the tarmac. Still Museveni is not on board. Later, someone with a hand on top of his kufia emerged from yet another helicopter. It was President Yoweri Museveni Kiri vividly smiled with an obvious relief from a short-lived detention. He received the president. The two inspected a guard of honor mounted by the SPLA soldiers. Later, they went through the city atop a military jeep, followed by a long convoy of officials. Hundreds of natives lined up the airport road to chant and display placards, placards with inscriptions Museveni abeewo a Luganda word for long live Museveni. Aha. On the jeep, all the people could see Museveni who incessantly waved all through out the stretch from the airport to the late John Garanga's grave museum. They regarded him as a hero. who alongside late Garanga played a key role in restoring peace in southern Sudan. Hundreds cheered as Museveni performed the traditional ritual of respected leaders. It was to jump over a carcass of a white bull. He then paid respect to Garanga's grave. Kiri then had one-on-one closed-door meeting with Museveni in which bilateral issues were the subject. was, the meeting was in the parliamentary building. From here, the president had 20 minutes apart from two negotiating teams of the peace talks in Juba. The government team was led by Ruhakana, Dr. Ruhakana Rugunda, the Minister for Internal Affairs. With the Lord's Resistance Movement team, the president wished to have a meaningful interaction and physically expressed his and the government's commitment to the peace process. Perhaps due to political naivety, the LRA team misunderstood him and tried to make political capital out of his itinerary. They preferred to capture international media limelight. However, this is not bear impact on the president's objectives in any way. Museveni is a statesman. In the first place, he is not a politician. to the level of merely making such a long journey for the sake of news headlines. His actions are encapsulated in deeply calculated actions from which he can hardly get diverted. Hey, eh, kakati, umanyuti chenda wako liranga. Nalimi manyi government documents. Ero muntu kwa inzo kubayamba mchintu echo. Yowana. Yowana. wano singa bamuwa oba directo of documentation ku nrm yali bayambye nyo with facilitation nti nze namanyanga every visitor every important decision nekikolanga muakatalo at one time bampandikirako ne bagamba nti youare violating civil service rules by using the information that comes to you by virtue of your office and convert them into money generating project information gyofuna ku president ogikolamu obutabuna obufuna mu sente nembaga nti president ayagala ki president ayagala publicity kakati to trace okujja kati abo gundi gyali keya okutresinga gundi eh, e, tepu ya president ejjuba nga tusanze muntu ali organize oyinza okusanga teriiyo bukenya bamuwa sente vice president ajjulule minister of information bakubiramu ebifaananyi nga sente baziridde siri billion to transfer bazimbewo wooteeri eyo ate tebanainwanya entalo wooteeri eyo tebampitangako yadde okuga nti jange olyemu emmere naye waaliwo olutalo wano nga bagamba nti abo abasajja badinka batunzi baŋgano tebalina kikumi museveni ajawo minister of information ki nga bukenya babawadde siri billion they didn't give me single money owana went there nayola ebifaananyi ebya valu okimanyi nti gwe tepu eno footage eya independence tujeyazika mu bbc eyawano yabula mulindwa muwonge oyo another person ye mulindwa muwonge mulindwa muwonge his family eyina e, ebizibu naye eyina ebizibu sigamba nti julirayon naye the moment you recognize tugeze singa mulindwa teyasala ddiro kujja mu gavumenti nasigala emmengo lisipekiti gyebaali mwadde mukuziika abemmengo yeeno no abemmengo mu bubbi bwabwe baali mukoleddeko obubbi naye ate famire yalifunye ku sente naye bo bano bakolerako obubbi ne future mane ne bazitwala this a problem kakati nkugamba nti president museveni alives in juba biri mukaaga kaakano ate ngenda kati abaana bange babuteeka kugundi for future bajja kufuna sente mbakoledde nebagambye ejjo nti baganda bange bana abasiraamu manyite nabeera n'abasiraamu ebbanga ddene baganda bange bakoja bange baani ne abasiraamu bano baliaders mbamanyeyo sekanasiri kaliisa bajja mumaka agreement vere brown yanga man waliwo muhammad kakoza nga ali masaka vere brown man waliwo byekwaso yusufu byekwaso waliwo doktori muhammad kisuule bonna bagira mumaka agreement nabalabira wano naye bakugamba nti abantu bemakka balowooza nti fe mutuleetera mulambo gwanabbi muguziikewo lwebintu nga tatuwadde but weis now getting more money abemakka bebasinga abemadiini so these things depend on how you manage them nti you fail to use kasiries name for the future muyinza obutaddamu kulaba kasiri mulala mu famiry omu because what has shaped kasirye kiki ekyo kiki kiki era natuliye kitai wa kasirye nga bamwogerako ng'afaanana ne, ne china ku kyalo ewaffe era naye yayina emiyembe nembwa nga tugiryayo naye ate nga tebakuba ku bakazi baabwe ne kasirye yayina newaffe china yayina mukazi we nga bamuyita ndibassa ndibassa kai china nga musajja mukambwe ngoyo gundi taata wa kasirye naye gundi ono taata wange rutaya ono ayimba naye alina omusajja gwayimba nti yali mukambwe ennyo naye oluwala olulalo lwamugjako ntinga takambuwala ku bakazi every village had that type ewaffe waliyo nswazirimala yakuba ekifaana kya yosefu omutuukirivu waliyo eyagana bamugamba nti ekeeza yematale eh, teyingirwamu mukazi ayambadde enkofiira okusaa namuyingizaamu nebakubagana ne faaza nayingira n'obukristaayo nga mukazi wanyina omuyingiza mukereziya negoni so these people were shaped by the environment at that time etakyaliwo abasajja bedda balina freedom atambula nembwazi akola ki kakati tudde nembwa okuziriisa tokyazisobola infact ekisinga okunebungisa mbagamba tinaba nabeddire ebyo ebikankima biki if it was possible ngaebintu bino bisobola okuteekebwa mu zu eyawamu n'abazungu buganda wedhavit kuba buno obubwa obwamwe bunamaaso bwani abantu baleta germany gundi simanyani shefard simanyani obwammwe traditional bugenda who has tried to protoki mwawumba biwumbe ebiwumbe byebiraga omukulu w'ekika kyembw ayina embw ewaka iriti nganze bwenaleeta etteeka ewange nti kitanga omuzimu nakugulira emotoka nange bwendifa abaana balina okungulira emotoka eriwo kalombolombo amuintroducing akalombolombo tumekeremuwaka hadi tebanteranga webicycle so <laughs> Eh, gyewamugulira ani agitambuliramu era nnaku zino yononekamu nebagitwala gyeovaholing waliwo omuzukulu omuyika yagivuga naye wa trafic yagikwate mubeeramu omusajja omukulu omukadde <laughs> ali mukanzu nomugwegikwategwegikwate <laughs> ah, gwa trafic gikwate nzinjirikewo mutunkenemulenzi mulenzi yekka yagivuga neyetolola omulala bwagivugakmukamwanawagikutemugumufulumyaanti mulimu omusajja omukulu ayambadde kanzu n'omuggo gwe okulaba nze kasawa trafic yagikwata ngirekawo bwemba gitunuddemu bwe nti mulaba kikwate mulaba nzeowa bwegikwate nze njirekewo oba jja aja nga kyetagisiza <laughs> omukulu wekanzu baba abaserikale abakuma bagamba bwekuba n'amataala ekiro ekolaki <laughs> bakumiwa bakumiwa kabaga ikuba amatale ekire ikola ki oba bavuga edudumamu naye njagala nnyo wa traffic yagikwate njimulekere kati abasirikale atumukene nanyiniyo abasirikale balabika batya nti ah, bagamba eduduma namunebawulirangetoko eh, eh, ebivaako marage okufa tibiba binene omusajja ayinza okusonyiwa mukazi we nti omuntu yamuzaalamu omwana mugagga munne nakkiriza nti omwana oyo si wange kabeere mumaka naye najja amukwata ne hausboy n'amugoba kiri ekigumira kino nekigaana so ensi ensi yonna bwogitunulira second wad ani ani ani saddaamu biki byonna tewabangawo kintu kinene nnyo ihave even hard tibiro byonna bimulaba nti lutalo lwa uganda ne rwanda conflict mafia yerufunamu era waliwo brisk trade eri wakati wa uganda ne rwanda nga bamafiya bebagikola nabeera nnyo ku nsalo ya rwanda naye waliwo omugaba guyitaleke muvumba muvumba gwe muggo ogwawula uganda ne rwanda bagamba bayisaamu ente nebazitwala eri nabano nebaleeta ebintu kati as you cross the border the mafias are trading tebalina taxation tebalina ki kakati ekyo nakyo pureezidenti ayina ekigira kati bakibatategeera ti abantu ba uganda bali ku kyo toyinza kugamba baana nti baana mmwe muba mukayanira emmere nja kuggala essomero eh, oyagala balyoke tewakyali muntu asobola kuzaawo lokodawuni wy lokodawuni pulezidenti bwe yagireeta yasuubiza abantu amata n'abasuubiza sabbuuni n'abasuubiza obuwunga okubawa emmere kyali kitegeezaki era fifite nine billion nazibaweerawo ne bazirwaniramu ne beesiba kyali kitegeeza nti buli afunye emmere eyo ajja kubanga bwegwawo bamuwa endala si bwe gwali mhm. kubanga sikola you have taken responsibility eyokumpa emmere emmere bagirwaniramu buli kimu bakirwaniramu kakati pulezidenti akitegedde nti bano yateekawo oditiye abalwadde bali bameka kubanga nkubulira negamba nti bwetwali tugenda mukamunye okuteekawo kamunye kamunye ziddewo singa pulezidenti yatuyamba n'agamba nti ono additionali kamunye okubeera mu sawundi condition omuntu yenna abatambulidde mukamunye mutambule nendangamuntu why tulikodi the recods before the vehicle moves tulaga esimu yo so that when we identify nti omukube twatambudde nabo akalina it is easy to trace those people kakati ekyo okukifuna oyina okubanga mwa isolation centers mwe babatwala balya bulungi nayaresoniente ziriyo kati bano mu magezi nebagala bakuŋanya resoni cente ali zonna babatwalewa enambaole fuizi but it has come after president has carried out an audit baserikale be babadde babuuza intelligensi ye egenze mu isolation cente ali zonna to ask is the money released to minister of health zikoze kakati ba bano itiseveneaegaegationkimanyitugamba tuba kakati tetugamba nti coronavirus ono ye enamba yeyongera naye itis expected abajamani bwe baddayo okukola olukumi lwafunanga buli lunaku wy did they sanitize gye bagenda okukola akawuka kano okamanyi kulubaawo kamalako ddakikameka buli surface kalina obudde bwako waliwo nekamala ennaku enya waliwo kamala ennaku omwenda kakati nga tetunadda mu takisi yali badde sanitized nga tetunadda mu takisi kukola gala gye zaali baddewo sanitized ebyuma ebiki kubanga laifu yaffe temanyidde kati ffe tulina wano tulina gundi masikisi ayimpeentadde ebbanka liseti eragera mu folex bureau omukazi mupolisi nangoba weziyiwa masiki nga njerabidde mu motoka eyokugira abakazi kibangu era bamanyidde okwebika ebitambala bamanyidde ki but we must do it through kubategeeza this is a part of the drug we must swallow nze fulumudde wano nabagaa nti kino kitwala nga ddagala lya museveni likaawa lirimu ebizibu but this the only way tibwotunulya kakati nti ddala present measures yatugamba zaali ntuufu i don't know how many people abazzeeyo okukola kuwaka puleseri zaabwe ne basanga bannaabwe baafa ntikuu tetumanyi gyali kitegeeza nti eh, eh, eddagala lyetwanoga mu hmm. ntandikwa lyakola kakati pulezidenti abuuza akugamba kuba bwe tebamanyi nti pulezidenti bwe yeggyako ekisaawo ekyentebe neyeggyako ebintu byonna where is he going to get income ayaga kati ategedde mu nziba uganda is the only country that has not borrowed money abroad mu covid kenya is evident debited the chinese re refut abachina mbawulya ku sente abachina babawaladde ba, ba, ba, the europeans are giving out money sirunna ne government organizations this is why buli lwolaba nga balaze omuntu ku tv nti talina mmero baba bagende bekalakala defulungidde wajja emmere eri ruddawo why do you wait people kitegeeza emmere gyeri okitegedde ebbanda mm-hmm. kakati president kwekukwata revenue authority nakwata ebitongole byonna era bano bonna abalondeddwa baluyimba zibaani simanyi nti bababuulidde anybody who claims to be having relative of the president najja nakugaa nti njagala sente bwezinozimuwa uwalib gwegwajja okusiba kubali tebakuwangako ku mulimu yeye yakuwa omulimu refuse omunoonyi kati bano bwebaleesa oyo oluyimbazi luyimbazi kajina yamugoba muyinula musajja yadesigninga oluguddo lwentebe olulolamu azikamu papasirefu zino flyovers ono gundi kanyeke mutunulira nti ono omukazi anywa anywa bebaleta yemaama mabira batta n'abayindi wano negundi bwe yatuuse mu ministry abafere ne bamukwata amenya amayumba gabakayanja mbumpadde enaku abiri mulumu omenya amayumba bagazimba ku nyanja oba enyanja yegaziye omenya amayumba g'abantu gwe so kakati ono omukazi gyava emakindi oyo kanyeke omanyi minisita wa directa wa kampala state council alimu apafulu than the minister iku why kampala is under the direct control of the president this is why sente zibiwa mu kampala nyangu nnyo nti ziva mu national coffers butereevu kampala kijja kyabannauganda buli omu aziikako nti nga munaana okitoba lukumulwendankaaga buganda bwe yeerangirira nti yeefuze yagamba nti ntutte kampala naye ntebe ne makerere univesity olukiiko olwaliwo mu kiseera ekyo olwaligiko ne lugaa nti kampala talina gyalaga n'entebe kubanga omusolo ogubadde gukulaakulanya ebibuga ebyo byombi gubadde guva mu uganda yonna kakati this the basis why kampala yaggibwa mu buganda infact bali baga nti kampala of uganda kati nebagamba mbu sabasajja kabaka tajja kuva mu buganda temwabiwulyanga ebyo ja kuba tali mu buganda nembagamba yukuwiri kabaka need a passport kati nebakibagiramu kuba bakolera semantics kakati kampala ali direct control kitegeeza directa wa kampala ali under the president like a minister lukwago kyatamanyi nti ono omukazi kati yawonye campaign tubye edeputy mayor yoavu tubye kansala kansala oyinza okgenda nebakuwangula oba nowangula ono omukazi kanjeke kati ofuse dairekita dairekita you can also become a minister if you perform well nga tolina na constituency because of your technical gun mm. two she has come at a time of a challenge ate in fact mu uganda abantu abatamanyi bintu nze numwa nnyo omukazi gwe bayita mukyala mpiima yafuna abakugu nebamugaa nti enyanja yamu eyo eyina fresh water kubanga katonda yakola ensi eno fe tetubitegeera ocean omubeera sea fish echina bagaa nti sea fish bino ebyenyanja biringa amakovu yaba ebigaragamba ebibeeramu kubanga ago amazzi gamunyo toyinza kubeera ku ocean ngaoli mummeri enyonta nekuluma noga nti kansene mulekefe ketuli gyosobola okusena kakati oyo mukyala gundi mpiima abakugu bamugamba gavumenti yammwe ne minisitule ya wota tukole naye endagaano leke victoria bwenaabimbanga amazzi mugatuguze tugatwala because to kill the bacteria eh, to purify water aga fresh water agaleke victoria chemical ebaleesi to purify to make this water eri ku si oba ku, ku ocean egudo example ye libya libya yetoloddwa mazzi naye gadafi yakwata biliyoni za dola satu nagenda mu wasisi mu ddungu najjayo amazzi waayi okuddira amazzi gali okagjamu omunnyo ganywebwe mu egypt bakubuulirirawo nti amazzi gonywa gavudde mu ttoolo era mu misiri bw'oba olimu oteeri ngaonaaba onaaba okimanyi nti amazzi gongera kubuguma buli kaseera oddukemu wesimula bwesimuzi kakati omukyala oyo yaleeta kampuni nti okugula excess water tireka victoria buli lwebimba bweti amazzi babagakuŋŋanya nebagagula nebagatwala ebweru kuba tebugalinako irrigation kati ono omukazi aga nti omenye enyumba z'abantu do believe nti enyumba ya hamu eyimiridde ku musenyu by the time econstructed that house ne kayanja ennyanja yali eri but because tuyina one explanation tutaddeko damuzi nyingi naye nti waliwo uh, uh, mu mateeka eh. ekigero hey. e yes. kyebakuwa tetunakigaana kuva ku nyanja mm. okudde sinakigaana after meter Sina, wezit sinakigaana kyekisalawo kati ekyo do you invoke it after or before akatale kewazza nakali mu luguudo lord reserve museveni yakawa amabaati waliwo akatale kali luddawa ako kekagobye mutabani wa beni mutabani wa ben yali minist of certify economic development pulezidenti n'agenda eyeruzira waliyo akatale akaliyo kali mulondirizaabo n'akawa amabaati ebikumi ebyo bagateekako yagendayo nenkuba etonya kati ne bamugamba nti ababbi ne bamugamba nti eyolondirizaabo bayina ettaka lye baagala obbaguza ne wazana baabikola i told kiwanuka don't think that one more knowledgeable than the president do what the president told you to do anti kali mulod reserve yes olowoza tali informed how come that people constructed a market on the road reserve without the knowledge of the, the, the, the, the, the inula ewabadde inula era wabaddewo nogamba kakati nti abasajja bazimba mu ttaka lya leerwe mbangenda kyengera leero yonna bagijjawo bazimbyemu n'amayumba kakati nkuga nti ndirehabilitatinga lerelaini nti omenya amayumba gabantu weyaweyayo wendiipeoyaconstructing ate abomuleero benyini bebazibaguza kakati oyina okukitegeera ti by the time the harms ham talinga kakati nuli abasajja babadde badda ku myalo nebezimbirawo amayumba gaabo emyalo biki zonna zibeera ku nyanja bayagala kufuna mpewo ya nyanja you must put up a committee ekizimbe kyonna mu kampala omanyi lwakimu kampala bazimba ku lwamukaaga na sande en structure above th feet becomes an illegal structure must be demolished with a cotod it becomes an illegal structure ekizimbe kyonna kasakifuuka because kiyita site council neemala ejja nesanga nga wazimbye ekizimbe nozimbaku fuutisatu nekikuba obawobera ne bakusiba kitegeeza tekiba iligo kiba ligo hmm. kitwalibwa nti it is declared ligo iligo after court order naye you cannot demolish it omusajja yeja nabba ettaka ku ttaka lya nekivubulu primary school natandika okuzimba ekisenge ki mukyala senende ngaawuza tulijjaku lijjayo wisaliclaime atya yalijjayo weya weyayu when this man era ekintu ekiba kibiddemu nnyo ettaka basanga poloti nebefuula mbubagundi bagimuguziriza irigale yayiwa mayinja ayiwa e, e, e, seninekitegeeza ebitongole bino enforcement yabyo eyina okubeera bulindaala buli kyogamba eh, mwetemwalabako bananyini ttaka nanyini ttaka kasita omusenze asimba omuvule kasita omusenze akomerera enyumba mwetemugimenyi omusenze ku ttaka lya nanyini ttaka aziikibwa fuuti nnya fuuti satu tempulale omusenze bw'aba asenguka tabambula enyumba yabba tejja munziki the moment you allow omusenze to plant permanent trees in your land has become a landroad ekibanja kati ettaka litutte thats why these landroads were very shrewd buli muntu ayina ettaka yabeeranga omutongole akuuma ettaka lye nga bakimanyi nti kasaasimba omuvule kasaaziikawo futi 15 oyo mutaka ettaka aliwambye kakati nabano balina okutegeera toyinza kuddyanga musajja nga haamu nga kayanja n'ogamba nti baazimbanga basiru ne bateekamu gundi zaabwe amayumba ago at that time site kanso yali ebyo si bye eriko you must now say we made a mistake and you must find out ennyanja yeyeeyongedde yeebooze tukuyita okubooga ennyanja yeebooze ennyanja yali ebozeeko yes ennyanja yaboogako enjanja yabooga mu 198 era waliwo ekitabo yali gavana sa espes bero gwe babbulamu omwalo gwebero yawandika ekitabo nti omwalo gwo bereka victoria yabooga kakati tude waliwo one explanation nti mwateekako damu satu ku nyanja the flo of water kyobula agakomyewo nemwanza nekisuumu the flo of water of water pulezidenti yakugamba nti singa tetwakola damu yakubiri twalibadde tugateekawa kuba tusumulula wane gagenda ekitegeeza blockages on lake victoria on river nile kan b naye tewali bayinginiya basoma tebakimanyi bayinginiya basoma pulezidenti nagamba nti ekisamba kyazze nga kiriko omuwogo kiriko nakinedda mulimu temporary bizingas bajja ne balimako kati gende gende ekoce eri enyanja bagiyita kijja nabalola kijja nabalola ekala kuba kikono bukono nibalimamu amayuni balima era ekyo bulaba batugamba nga tijalabala bwebejja ekuba firimbi ekuba kengere bekwatiddemu ebakwatiramu oyinza tokusanga nereka wamala naye kikono bukono era e, mulimu enyanja ebyenyanja binene ekkoki bagiyita kakyera bubamu netosi isnot teyina nsolo zaayo so derafu kati ebintu ebyo byonna okujja mu kiseera kino nti kakati olaba yesu webagisolovinze every landlord atudde n'abapangisa be depending on when, where he got the money buli muntu landlord atudde n'abapangisa be kubanga mumulinga abagamba nti ye landlord yewola sente mu banka nazimba ekizimba ekyo ng'agenda kusasuzaki abapangisa kati mumugamba nti ye abaleme bajjako sente aleme kusasula banka ekizimba kiba kitwale is that what you are doing kakati naawe obanga jugment yetubatukolerako naawe engoye zewalekamu naawe zigabira abantu kubwerere ok mwami tamaleka tukome wano obudde butuweddeko ok uh, munanga awuliriza tukwebaza webale nyo baeddera okubeera nga obadde wamu naffe era nebaza nomukulu tamala emirundi gwe tubadde naye nze ino sentiri ya banda sula bulungi atakumira mpeera yabakuma paka eddamu okuliziganya weraba buli muntu alina embuzi kati andaga egizinaaliira naguzeyo mugerageze intarira